大家好，前几天的话，接到一个自称是莫斯科学生会主席的人给我打电话，然后他就说，很需要你这样的人才啊，希望你赶紧去重新申一个博士，到我们这个地方留学，然后每个月还有什么什么助学基金啊，奖学金。我说，对我确实很想回国，毕竟父母年纪大了，但是留几点嘛，第一点就是。 三万三确实凑不出来，嗯，而且我没有跟上大部队，估计我要买机票的话，可能还是按原价买，那样的话再加上费用，那就七万块钱， <laughs> 我真的凑不起。然后他就说，然后这个学生会长就说：“哎呀，现在命比较重要，你可以让你父母去借钱吗？” <laughs> 我说：“那一开始的时候不是有几架飞机都是免费的吗？” 他说：“哦，那是公派生，国家会给出钱的。”那我说：“行吧，那我不是公派的，嗯，但问题是，我家农村的，他一时半会儿也凑不了这么多钱啊，是吧？可能是最低三万三，往上了七万块钱，我确实一时半会儿也借也借不到，亲戚也都是农村人。然后他就说：‘哎，那没事儿，你可以去支付宝贷款嘛，对吧？你你去支付宝贷款嘛。’” 对吧，挺好的，然后还反复强调说赶紧回去啊，然后把视频该删的删。我说删视频也行，但问题是能不能就华人群里面嘛，都已经就已经传了半个月了，我是什么反人类啊，我是什么叛党叛国的，我也知道是谁弄的，就麻烦您能不能稍微让他们平息一下，不要老是污名化我了，不骂我就行。 哎，从从现在开始不骂我就行。以前什么的，我也我也对吧？我也没没本事管人家，就是求你从现在开始让他们别骂我行不行？然后他说：“哎，我管不了，我们是两个系统的。 <sighs> ”我该怎么说呢？我拍这些视频只是为了自保。 对吧？你天天说我是反人类、叛国叛党，说我是纳粹，说我突破人类底线。我这难道我就不应该拍个视频去自证一下吗？看，我看一下我每天干什么，让别人知道我每天在做什么，对吧？我到底怎么反人类、怎么纳粹了呢？ 我当个志愿者都成了反人类，而且您既然是让我回去，我当然愿意回去了，对吧？父母都在家，但是，唉，但是你，你直接让我们去支付宝借债，我说实话，我真的是没办法，没没这个脸去做，我都这么大好几人了，是吧？ 我父母年纪也大了，让他们凭空添一下债吧。我们这群农村人一个月也就花个一千块钱而已，一年是吧，也就花个一万块钱。这七万块钱等于七年的，七年的那个消耗了，这真的是很大一个数啊！而且我的那些所有证书都在哈尔科夫坐着，回去以后找什么工作？怎么样去学历认证？ 这些东西都也没解决，而且，如果有人弄我怎么办？对吧？就比如说一开始把我们都抛弃那个学生会主席，到现在还在留学群里面发号施令呢。我没有想，我我我知道，我也没有想要干什么，我只是单纯想。 能不能保证一下我的安全？就是说停止污名化我行不行？钱的话，我自己想办法凑，自己想办法借也行，但估计也借不到。但是，也，但是能不能不要污名化我？而且污名化我，让我觉得逻辑很不通，你知道吗？他又说我反党了，又说我是极左，我就闹不清了。左派。 可我可能是某些人上学时候没有学好吧？就是我补充一下，什么是左，什么是右。左的话，我好像是法国大革命时期嘛，然后那群无嗯无套裤汉，那群最底层那群手工业者、农民、工人，他们是左，他们坐在议会的左边，想要砍国王脑袋。 <sighs> 右边那一群是大贵族、皇族。 他们是想支持皇帝的，留下皇帝皇权。我我我没有皇帝老爹。如果是从族谱上，也许我我们家一千年前还建立过王朝，是赵家人是吧？但我这只是一个普通老农民而已，我奶奶还是要饭的，对吧？这这个出身肯定和皇族没什么关系。嗯，该怎么说呢？ 那我，而且我一个农村人是吧，也没没皇帝亲戚，那我怎么可能适合皇帝那伙儿？所以说我肯定是一个右，呃，不不不不，肯定是个左，对啊，肯定是要砍国王脑袋那一个左派啊，对。但问题是左派的话， <clears throat> 左派一般都是什么社会主义、共产主义，呃，这这这民族主义的这种乱七八糟的哈。 你既然说我是左了，然后又说我反党，是不是逻辑不通？其实，其实我一直呃，虽然这吐槽不是点嘛，但我只是觉得你们在污蔑我的时候，嗯，对吧？又说我反党，又说我极左，对吧？话说一开始，对吧？那那社会主义、共产主义不都是在在各个国家不都是左翼的吗？ 对吧？我可能你们是想骂我极右，但我一个贫寒家庭出身，没有皇帝亲戚，也确实右不了。嗯，实话实说吧，假设我要穿越到法国，到法国的明大革命时期，我确实也很想看路易十六的脑袋。 <laughs> 啊，内心想法。所以说。 我我就把之前那些人骂我的那些视频，放到嗯那个图片放到我那个后面吧，然后大家看看我到底是怎么样被污名化的。所以说，嗯，该怎么说呢？我拍视频是自保，因为我真的害怕回头要弄我。行吧，就是废话这么多。